バカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカ あんた本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカ。 あんた本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカ。 本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカですね。あんた本当にバカです。 Thank you.